армысыздар ардақты ағайын қайырлы күн қадірлі ә, ханымдар мен мырзалар ай ажарлы өңді, керімсал кербез деп қояйық ә, атар таңды шуағымен ойна, оятқан жеңешелер қылықты қайын сіңлілер баршаңызға қайырлы күн дейміз тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы оның бүгінгі санының жүргізушісі мен күнсұлу тұрғынбекқызы сіздерменен тікелей эфирде жүздесіп отырғанымызға өте өте қуаныштымыз сонымен бүгін біз өте қазақ қыздары менен қазақ келіндерінің арасындағы аса бір нәзіктікке сырға толы ұрымтал тұстары да баршылық негізінде осы бір әдемі қарым қатынас жайында яғни ә, қайын сіңліңмен қалайсың деген айдарлап ат қойдық жеңгелерге де қайын сіңлілерге де ортақ тақырып ақ маңдайлы асыл жеңешем маған қымбат басың сенің жеңешем ол қызыңды ойнатып ортамызды жайнатып айдай күліп жүрші сен есен деп жырлайтын біздің қайын бар ма екен ортамызда сонымен бүгінгі тақырыпты тақырыпты ә, өздерінің өмірлеріменен өнерді жүрген ер, ер азаматтарыменен байланыстырып қазақ қыз келіншектері ә, жеңгелер мен қайынсіңлілер арасындағы татулықты ымыраға келуді бітімгершілікке шақыру үшін келіп отырған біздің тұрақты деп айтсам болады ә, меймандарымызбен таныстыруға рұқсат етіңіздер ә, экономист жұмсақ жүзді жеңгелердің жеңгесі деп айтсам да болады қазақ өнеріндегі әнші бауырымыз бағлан әбдірайымовтың үйіндегі ә, отанасы роза айтбаева және де назерке сұлтанбек журналист қош келдіңіздер қалдарыңыз қалай бәрі жақсы көңіл күйлеріңіз қалай керемет <laughs> бәрекелді тамаша енді сіздерді бекер шақырып отырған жоқпыз бір үйдің жалғыз ғана жаңағы еркек кіндіктісінің артынан ерген барлық қайын сіңлілеріне қайындыларға жеңге болып отырған сол жеңгенің жолын көрсетіп отырған ата салттан аттамаған ә, мына жеңгенің жолын толық меңгерген деп өздеріңізді шақырып отырмыз өздеріңізді танып отырмыз сондықтан оның өзі бір мәртебе деп ойлаймыз жалпы алғаш келін болып түскен кездегі мынау ә, қайын жұртпен қайындылармен қайын деген ә, алғашқы қарым қатынастарыңыз қалай болды солдан бастасақ одан әрі өрбіте береміз иә енді мен алғаш келін болып түскен кезде қайын сіңілімнің сол отбасыға сіңіп кетуіме негізі көмегі көп тиді өйткені ол ә, негізі менің жолдасымнан жасы кіші болғанымен жолы үлкен болып тұр менен өйткені ол әлдеқайда ерте тұрмыс құрған бала шағалы дегендей ә, сол үшін оның жаңағы отбасылық өмірдегі тәжірибесі көрген білгені молырақ Э, ол маған жол сілтеп э, айтып қай, қай жерде қандай туысқан тіпті таныстырып дегендей керек жерінде өйткені сен келін болып түскен кезде көп нәрсені білмейсің ешкім танымайсың салт иә, иә. сол үшін андай сырласып керек жерінде құлағыңа сыбырлап айтып жіберетін біреу керек ақ э, сондай кезде қайын сіңілімнің көмегі көп болды ә, бірақ енді мен ә, негізі жеңге ретінде қарағанда қайын сіңілі ретінде тәжірибем көбірек деп айтуға болады өйткені көп жыл болды қайын сіңілі болып жүргеніме және қайын сіңілі болып жаңағы алғаш рет жеңгем үйге түскеннен кейін біз ә, менің анамның ә, көп көмегі тиді өйткені анам бірден айтты біз үйде үш қызбыз айтты жаңағы жеңгелеріңе Э, қарайласып жүріңдер біз басқа қалада тұрамыз э, хабарласып тұрыңдар жалғызсырап қалмасын жаңа көңіл күйі түсіп қалмасын деп анам айтты маған ә, сол сөз мен қатты есімде қалды мен кәдімгідей енді күнде болмаса да бірақ апта сайын жеңгеме жаңа ватсап арқылы хабарласып тұрдым қал жағдайын біліп тұрдым сөйтіп біздің арамыздағы бір байланыс нығая түсті қазірге дейін енді қанша жыл өтсе де мен жеңгеммен өте жақынмын ешқашан андай ә, сынау деген жоқ қашан да бір бірімізді жақ туралы тек жақсы ойлап жақсы бір бірімізге жақсылық тілеп жүреміз ал енді роза ханым өзіңіз қалай дейсіз білуімізше сіз төрт қайын сіңліңіз бар иә, иә бірден төрт қайын сіңлім бар дейді ә, жолдасым артынан ерген төрт қыз бала бар маған да нәзира сияқты өте отбасына келген ең алғашқы көмек солардан тарапынан болды қанша келіндік стажыңыз деп қояйын он бір жыл болады биыл қанша жыл он бір жыл он бір жыл бәрекелді ә, қайын он бір жыл тұрдым міне осы екі үш ай болды қайынсіңдерім өздері баспаналы болып бөлек шыққаны ұзататын ұзаттым тұрмысқа бердім бөлек шыққандарым осы екі үш ай болды он жыл болды он бір жыл он бір жыл иә, бір, шаңырақтың астында бәріміз. деспей ғұмыр кешіп иә. жатқан жайларыңыз бар иә өзім екі қайынсіңлімді ұзаттым екеуі мінекей енді бөлек шықты аха ең алғаш келген кездегі енді төртеуінің мінезі бірдей жібектей деп болмайтын иә, шығар, шығар әрқайсысы өз алдына бөлек ұстанымы бар өмірге иә. деген көзқарасы бар қандай жағдайда бізге керегі қазіргі таңда тіпті қайын менен жеңгенің арасын қоя тұрайық енелер мен келіндер арасында өте үлкен дүдәраздықтар бар мынау yeah. Иә. жаңағы ақ маңдайлы жаңағы ақсамайын сыйламайтын қазіргі таңда енді шыны керек көпке топырақ шашпай ақ қояйық бірақ ана әке тәрбиесін аздау көрген көшеде көбірек жүріп қалған қыздарымызға қазір қиындау соғып жатқан ақиқат иә. сол біздің бағдарламаның бір ә, несі енді алға қойған мақсаты осы э, қазақылығымыздан айырылмау меніңше ұстанып қалу меніңше өздеріңіз сияқты қазақ отбасындағы э, қазақ отбасылық институты деп жатамыз ғой соны сақтап қалу көрсету ғибрат ретінде э, елге таныту енді бәрі бір дегеннен ә дегеннен әрине э, менің жағдайым жақсы қайынсіңлімен арам қарым қатынасым тамаша деп айту бәрі айтқысы yeah. Иә. келеді ә, оның үстіне тікелей эфир болғаннан кейін бірақ бізде ашық әңгіме болсын қыздар иә ханымдар қандай бір ә, келіспеушілік тұрған жағдайда кім бірінші ымыраға келеді қандай қиындықтар көрдіңіздер немен жеңілдеттіңіздер ерлеріңізбен араларыңыздағы қарым қатынасқа татулыққа шақыруда қандай бір жақсылықтар көрдіңіздер осы жайында айтып кетсеңіздер менің ойымша әркімге өзі қандай сондай отбасыға түсіретін сияқты келін солай ма иә <laughs> өйткені енді айтады ғой алла көтере алмайтын сынақ бермейді дейді сол сияқты өзің қандайсың соған сай отбасыға түсетін сияқтысың өйткені мысалға менің анам өте қонақжай қонақ көп шақырады жеңгем де қонақ күткенді қатты жақсы көреді иә ал мен ондай қатты енді үйдің шаруасында қатты көп емеспін енем де сондай екінші анам да жаңағыдай өте заманауи сондай кісі сол үшін әркімге негізі өзіне лайық отбасы береді менің ойымша жасау үшін қыздар андай қатты қорықпай жаңағы тұрмыс құрмаған қыздар қатты қорықпай өзінің ниетін дұрыстағаны абзалырақ сияқты иә, иә иә өзінің ниетіне сай береді екен отбасына сосын ә, екінші мәселе жаңа сіз айтып отқан ә, отағасымен ә, байланысты отағасына жаңа қандай да бір түсініспеушілік ә, жаңағы қайын сіңілісімен болсын немесе жаңа екінші анасымен болсын түсініспеушілік бір қандай да бір мәселелер болып жатса оны отағасына айтып жаңағыдай наразылық танытудан ешкім ұтпайды яғни ә, әйел адамдар өзара жаңа ымыраға келуі қиын емес сол үшін ал э, өзіңнің жаңа отағасына оларды жамандап ешқандай жақсылық болмайды одан керісінше өзіңе деген көзқарасты өзіңе деген жылылықты жоғалтып алуың әбден мүмкін ә, сол үшін бірінші кезекте жаңағыдай қыздар арасындағы жаңағы бір қыздар арасындағы бір ерекше бір байланыс сондай қарым қатынас бар бас ер адамдар түсіне бермейтін сондай ә, мәселелерді шешіп алуға болатын сияқты енді ол біздің отбасыда да э, жаңағы бәрі керемет мінсіз басталды деп айту қиын ә, басында әрине ә, болды кейбір мәселелер өйткені ә, қайын сіңілім барлығын өзі жылқы иә. <laughs> енді о, ешқандай мен өзім мін тақпаймын өйткені қайын сіңілім мен келгенге дейін өз үйінде жаңағы өзінің туған үйінде барлық шаруаларын шешіп үлгерген иә үйренген ол мен шынымды айтсам ризамын өйткені біз қалай басқа қалаға оқуға кеттік болды үйдің шаруасы маман мамада қалды сол үйде қалды <laughs> иә ал қайын сіңілім екі жақты да үлгеріп келген сосын бір күні топ етіп мен келдім жаңағы үйдің жаңағы бүкіл шаруасы менің мойнымда дегендей сол үшін басында соған қатысты болған шығар мәселелер бірақ ә, мен ә, сыйлық бердім жаңағыдай иә, иә ол салт жаңағы қазақтың дәстүрі де бар ғой жеңгесі қайын сіңлісіне бір сүйікті киімін көйлегін береді деген келіп түскен келін болып түскен кезде мен енді өзімдікін берген жоқпын бірақ жаңадан бір әдемі көйлек сатып алып бердім сыйлық бердім сыйлық негізі шынымен қарым қатынас жақсартады сондай болды бізде жағдай <laughs> сыйлық бердік ал енді роза ханым өте байсалды жан екенсіз <laughs> <laughs> сізден сұрайын деген ата салтымыз бар ғой негізінде ә, әуелден келе салғаны жаңағы бөтен ошақ жаңағы әулет бөлек деген сияқты бірақ расында асылында қазақ қыз келіншектері өзінің жат жұрттық екенін нағыз жұртына енді баратынын білсе керекті бірден барғаннан жат екенін сезінбей сол ортаның баласындай сезінуге не көмек болды сізге және де қазақта бір жақсы салт бар қайындыларын, ата енесін бір иә. қайындыларын еркелетіп айдарлап ат қою мысалы ә, бір сырғалым шашпаулым, маңдайлым деген сияқты иә осындай бір аттар қойдыңыздар ма төрт қайын сіңліңізге еркелетіп қандай ат қойдыңыз айтыңызшы осыдан бастайық мен енді келген кезде қайын өзімен қатар алғашқы екеуін атмен атадым екі кішісін еркелетемін қандай аузыма сөз келеді ерке қалай еркелеткім келеді кішісін қатты кішісін қатты еркелеттім кіші қайынсіңлімді ә, аппағым деп жаңа алтошым деп солай ә, өзіме қалай қай кезде қалай айтқым келеді солай ә, атап жүрдім негізі ең алғаш келгенде маған ешқандай қиын болған жоқ өйткені біз өзіміз әулетке барғанда қалай бар солай баруымыз керек сияқты солай қабылдауымыз керек сияқты өзіңді бөтен сезініп ә, мен өзім басқашамын мен басқаша үйден келгем деген ой болмау керек сияқты маған ә, ешқандай бір ауыр тиген жоқ шынымды айтсам ә, маған көмегі болмаса қыздардың ол отбасында көп ә, жаңағы біз енді әр үйдің өзінің кухнясы бар дейміз ғой кім қандай тамақ жақсы көреді кім нені ұнатады нені ұнатпайды маған сол қыздардың өте көп көмегі сол жағынан болды бәрекелді осы жерден қазір бір телефон қоңырауын қабылдап үлгерейік одан әрі жалғастыратын боламыз қайырлы күн сәлеметсіз ба сіз тікелей эфирдесіз біз сізді тыңдап отырмыз алло сәлеметсіз ба э, сіздерге алғысым өте шексіз шатанасар ақпарат арнасына рахмет айтқым келеді көптеген сұрақтарға жауап алғаным үшін рахмет бүгінгі сұрағым мен сіңіліммен өте нашармын арамызда енді былай бір шарттасып өйтіп ұрысып көрген емеспіз бірақ енем көп қайынсіңліме ыыы арамызды бөлек та қайынсіңлім өзі екі тұрмыстан шығып үшінші күйеуіне тиіп кеткен ыыы баласы бізде бізді мама әке дейді мхм баласына көп не қылады бөледі Мен балаларым мен оның баласын біледі сол үшін арамыз өте нашар оның баласын оқытып мен киімдерін жуып үтіктеймін мен оған міндетті емеспін енем үшін де сол үшін көп ренжісеміз ше сол туралы қалай арамыз түзеуге болады а сіздің ол қайын қайынсіңліңіздің баласына деген сіздің қарым қатынасыңыз қалай енді баланың кінәсі жоқ қой құдайдан қорыққаным үшін қойшы деп көп нәрселерін кешіремін енді бала болғаннан кейін неғылмайын деп бірақ енді көңілімде көп сұрақ өте көп реніш көп енеме де қайнсіңліме жақсы рахмет сізге бізбен кері байланысқа түскеніңізге мейлінше қазір жауап беруге тырысайық ал ханымдар не дейсіздер енді роза ханым тәжірибесі көбірек сіз кеңес беріп көріңіз <laughs> енді сізге берер кеңесім бірінші біріншісі өзіңіз өзгердіңіз өзіңіздің ниетіңізді өзгердіңіз сол қайын сіңлім келді енді ол кісінің де тұрмыстан шығып келді көңілі жарым былай айтқанда баласын тастап кеткен көрінеді ол кісі үшінші рет тұрмысқа иә үшінші рет тұрмысқа кіріп енді сіз өзіңіз баласын өзінің баласындай қабылдап бірінші өзіңіздің ниетіңізді өзгертсеңіз қайынсыңыздың қайынсіңіздің сізге деген қарым қатынасы өзгерген сосын өзіңіз де байқайсыз сіз іштей соған бір ренжісіңіз баласын мен бағып жатырмын мен қағып жатырмын деген нәрсе ішіңізде тұр ә, содан сіздердің қарым қатынас оны енеңіз де сезеді сіздің сондай қарым қатынасыңызды енеңіз де араңызға сондай қайынсіңді балаңа олай жасап жатыр былай жасап жатыр деп барлық мәселе сол қарым қатынаста болып тұр қазір сіздерде егер сіз қайын қазір жақсы ниетпен баласына жақсы бір тәрбие беремін өсіремін деп өзіңізге алдыңызға мақсат қойсаңыз қайын сізге алғысын айтып келеді бір күні осындай баланы тәрбиелеп бергеніңізге деп бәрекелді ма э, кеңесім кеңес айта алмайтын шығармын бірақ бір құрбым бар осыған ұқсас жағдайда Ә, ол құрбыма бір риза болатын ә, өзі жұмыс істеп өзі үй отбасында мүшелерінің барлығының көңілін табуға тырысады ә, жаңағы қайна сіңілісі емес қайын әпкесі бар дәл солай балалармен бірақ оған келін ретінде бәрі жүз пайыз риза өйткені ол өзі сондай ашық жарқын қашанда позитивте жүретін қыз да ол дәл сол жаңағы нені отбасына жаңағы нұрын төгіп жүреді деп айтуға болады өйткені жаңағы қайынәпкесін балаларын ә, сыйлықтарын алып береді өз балаларындай тең көреді қайынәпкесіне де сыйлықтар жасайды қашанда жылы сөйлейді сондықтан оған жаңағыдай жауабы да дәл солай болып жатыр менің ойымша осыны үлгі ретінде қарастыруға болады ә, өзіңіз ә, жылы сөйлеп өзіңіз ә, жақсы іс әрекет жасасаңыз солай жауап жауабы да дәл сондай иә. болатын сияқты жалпы қазақ отбасы институтында жеңге менен қайын сіңлінің орны бүйтіп қатты айшықталып айтпаса да әдемі орағытып келіп айтады қызым саған айтам келінім сен тыңда деген сияқты иә жалпы жеңгенің орны қыздың орны әртүрлі жағдайлар болып жатады ә, тіпті әулет менікі менің әулетіме келдің деген сияқты анасымен бірге қосылып әміретіп жүретіндер болады орны жоқ жаңағы үкім беретін де қайынсіңлілер болады бұндай жағдай бар жасыратын емес бір кездері менің жеке инстаграм парақшама ә, қайын сіңлісі қайын апасы енесі бәрі қосылып үйге келіп түскен жас келінді сойып салатын сондай да жағдайлар бар бұл қазақ отбасы үшін өте ауыр жағдай негізінде біз былай бетін сипап бізде бәрі тамаша бізде бәрі керемет асыл жеңешем жаңағы күнім иә. жеңешем деп отыра беретін болсақ біздің ауруымыз жаңағы не істемейді иә ал не дейсіздер қыз өскен кезде сен ертең қонақсың деп тәрбиелеу керек дейді ғой қызды сен ертең бұл ол үйде қонақсың ертең сен басқа үйге барып өзіңнің жаңағы ә, тамырыңды кеңге жайып ә, сол әулетте өсесің өнесің деп ә, мен ойлаймын бала мен де екі қыз тәрбиелеп отырмын қазір қызыма айтамын он жасар сен қызым ертең тұрмысқа кетесің деп қыз өзі сезінбеу керек ол әулетте қалам мен осы әулетте билеймін деп мен өз ойым солай балаға қыз бала өсіп келе жатқаннан сен ертең қонақсың қызым ертең сен басқа әулетке барасың деп тәрбиелеу керек сияқты сонда қыздың ойында бұл әулеттен ол ертең басқа жаққа ұшатынын өзін осы ұядан сезініп жүреді ертең келген жеңгесіне де ешқандай нәрсе өзіңіз айтпақшы жаңағыдай әмірін жүргізбейді ә, келген жеңгесінде ә, осы әулетте ә, тамырын жаяды осы жеңгем деп солай қабылдайды деп ойлаймын тәрбиеге мынау бала кезден баланың тәрбиесіне қарау керек сияқты осы жанды мен де келісемін шынымен ана тәрбиесінің орны өте үлкен ана қызының құлағына жаңағы кішкентай кезінен құйып өсірсе шынымен ондай жағдай мен ойымша орын алу мүмкін емес өйткені қыз бала солай қалыптасады түсінеді қалай болу керек жаңа жүйені түсінеді да иерархияны сол үшін ананың тәрбиесі өте маңызды жақсы жалпы жеңге анадан кейінгі сыйласатын сырласатын кейде тіпті анаңа да айта алмайтын өте бір нәзік сырларыңды ә, аманат етіп жене жеңгеңе айтатын кездер болады иә ә, қыз үшін жеңге деген анасынан кейінгі енді қазақта бір сөз бар жарты анаң деген сияқты иә ә, дәл осындай ә, қарым қатынас болу үшін жеңгесі менен қайынсіңлісінің арасында осындай татулық орнау үшін жеңгесіне қандай қасиет керек қайын сіңлісіне қандай қасиет керек мен енді ә, э, қайын сіңлі ретінде жақсырақ шығармын сол үшін ә, <laughs> жеңгем ә, біз басқа қалада тұратындықтан келген сайын ә, бұрын анам біз келген сайын үлкен жаңа кішігірім отбасылық той жасап дастарханды керемет ә, керемет жайып бүкіл біз жақсы көретін тәтті тағамдарды дайындап қояды қазір мамам ә, жаңағы демалып отырады жеңгем соның барлығын оны ешкім айтпайды міне осыны дайында осылай істеуім керек деп айтпайды ол бізді қайын сіңлілерінің келетініне қуанып өзі осылай келе жатыр ғой алыста тұрады ғой ә, осылай күшті дастарханмен күтіп алайыншы деп өзі шын ниетімен күшті дастархан жайып қояды бізге біріншіден шынымен жаңағыдай сіз айтқандай екінші ана деген сезіледі ә, екінші нәрсе ол ә, мен тұрмыс құрғанда жаңа ұзатуым үйде болды ол кезде карантин кезі ә, бір жағынан өзімнің иә, <laughs> бір жағымнан өзімнің жалғыз жеңгем ұстады сол маған бір күшті өзімді сенімді күш иә күшті сезінуге көмектесті өйткені әдетте енді ұзатылып бара жатсың ары қарай сенде өміріңнің жаңа кезеңі басталады қалай болатынын білмейсің деген сияқты енді кішкене қорқыныштар болады ғой ал мен жеңгем бір жағынан бір жағымнан қолтықтағаны маған күшті күш берді деп ойлаймын өйткені өйткені мен жыламай жаңағыдай еш э, дірілдемей күшті бардым иә күшті жеттім жаңағы э, ақ жолдың соңына дейін өйткені менің ойымша ол шынымен өте қатты қыз баланың өміріндегі бір қатты қобалжитын сәті бірақ мен өзім туған жеңгем өзім үшін жылы ыстық адам ә, бір жағынан ұстағаны маған қатты көмектесті осы сәттен ақ түсінуге болатын сияқты жеңгенің қаншалықты маңызды қаншалықты сондай өзің өміріңдегі ә, шынымен ә, кез келген сәтте саған қолдау көрсете адам екенін түсінуге болатын сияқты осы сәттен ақ жақсы ә, жалпы кішкентай сіңлілер болады иә қазір отбасын әртүрлі жағдайда құрып жатады енді ғана <clears throat> қарындастары бой жетіп енді ғана ер жетіп оң солын танып қыз баласы ретінде енді ғана өзінің ойын қалыптастырып алғашқы ғашықтық сәттер дейміз болмаса тіпті сіңлінің балабақшаға барып жүрген сіңлісі бар үйге де тап болып жататын жеңгелердің жолы бар жөні бар демекші иә жалпы өзінің әке шешесі бар ғой тәрбиелеп алар деп қолды бірақ сілтеген жөн ба жоқ әлде сол қайын сіңлісінің тәрбиесіне Ә, енесіндей жаңа анасындай салысып ә, отырған ләзім ба қайсы дұрыс қайсы бұрыс мен ойлаймын бұл жерде сіңлісін өзінің тәрбиесін өзінің ақылын айтып отырған дұрыс деп ойлаймын ә, өйткені ол да анасы ғой былай айтқанда екінші анасындай болып кетеді ертең менің өзімнің әкемнің бес ә, қарындасы болды ә, менің анам апам осы екі жыл бұрын ә, марқұм қайтыс болды қазір ә, әпкелерім менің анамдай көреді жеңгесін анасындай көріп сіз анамның орнынансыз деп қазір келіп сол анам келгенде сол қайынсіңлілері кішкентай мектепте оқыған бес жасар алты жасар болған ал қазір әпкелерім анасындай көреді бар сый алып келеді ә, апамның орнына сізсіз деп мен ойлаймын соның бәрі сол кішкентай тәрбие сол бала кезден қалыптасты со сол кезде жеңгелік қамқорлығын көрсетті анасындай болды Со сол анасы кеткеннен кейін орнына ана болып отыр деп ойлаймын қазір анамды Э, сондықтан мен кажется бұл жерде <laughs> үлесін қосу керек сіз не дейсіз менің енді э, қайын сіңілімнің қыздары бар иә сіз сол қайын сіңліңіз туралы жеңге ретінде айтыңызшы иә қайын сіңілімнің қыздары бар олар келіп тұрады және мен келін болып түскеннен бастап олар үшін мен андай бір идеал тұлға сияқтымын өйткені олар жаңағыдай жеңге жеңге деп жаңағы э, жүздері жарқырап жайнап көздері жайнап тұрады өйткені енді олар менің жолдасымды қатты жақсы көреді бала кезден сол үшін үшін о, мен жолдасымның келіншегі олар үшін енді бір керемет тұлға болып тұр ғой ә, сондай көзқарас жаңа балаларда ә, сондай көзқарас болғасын маған мен соны қатты уайымдаймын жаңағыдай олардың алдында сондай мені керемет көріп тұрған кезде ә, мен олардың алдында түсіп қалмайын жаңағыдай ә, не істемейін ә, пікірлерін өзгертіп алмайын деп соны уайымдаймын бірақ енді олардың тәрбиесіне мен араласам деп айта алмаймын өйткені оның ата анасы мүмкін олардың бағыты бөлек олардың өздерінің ұстанымы, ұстанымы бар тәрбиесінде дегендей бірақ біздің үйге келген кезде егер бір белгілі бір сұрақтар қойып жатса қандай тақырыпта болсын сұрақтары көп болады енді балалардың сұрақтарына мен қашан да жауап беруге және андай қойшы мен қолым бос емес демеуге тырысамын өйткені олар менен шынымен күтеді жақсы жауапты және менің жауабым оларға шынымен әсер етуі мүмкін қандай да бір мәселеде олардың пікірін қалыптастырып жіберуі мүмкін сол жерде сол үшін мен э, э, барымша білгенімше және дұрыс жағынан оң пікір бір білдіруге тырысамын оларды және көңілін қалдырмауға тырысамын жақсы жалпы барлық отбасында бірдей мысалы ә, намазхан емес деген сияқты барлық отбасы хақ жолында емес деген сияқты кейде ә, мұсылмандықтың есім мұрнына бармайтын отбасылар болып жатады ә, кейде бес уақыт намазы бар ә, жаңағы ә, кейде тіпті керісінше өте мықты тақуа қайын сіңлілерге көшеден келген бір жеңге жаңағыдай бір ә, қолапайсыздық тудырып жағдат, тудыратын жағдайлар болады иә осыған қалай дейсіздер осындай жағдайда не істеу керек мысалға ә, мысалы қайын өте жақсы ә, тәрбиесі де мықты әке көрген оқ шеше көрген том дейді ә, жаңағы әйел баласына ер азаматқа деген құрметі бөлек та ал жеңгесі келді жеңгесінен өнеге алам деді бірақ оның ұстанымы да тәрбиесі де бәрі басқаша осындай жағдайда не істеу керек жалпы енді жаңа назира айтпақшы әркімнің өзі өзі қандай сондай отбасыға барады ғой енді ондай жағдайлар болып жатқан шығар жағдайлар болады оның барлығы сынағы сол жағынан да келіп сынағы сол жағынан да келіп жатқан шығар иә енді егер қайын сіңлісі өзі сабырлығын сақтап сондай бір өзінің ұстамдарын көрсетсе может жеңгесі соған қарай ыңғайланатын шығар ықпал ете алады ма ол өзінің адамның санасына байланысты деп ойлаймын тәлім тәрбиесіне байланысты ойлаймын мынау қаннан келетін тектілікке байланысты деп ойлаймын барлық нәрсе қанмен келеді ғой тәрбиемен келеді ол шыққан әулетіне байланысты ол үлкен әулеттен шықса ол жеңге көрген болса ол қайын сіңлі көрген болса ол өзінің ә, көргенін э, жасайды дейді ғой барған жерінде сондықтан шыққан әулетке де көп нәрсе байланысты деп ойлаймын бізде ватсап желісіне телеграм желісіне сұрақ келген екен сәлеметсіздер ме ә, жеңгем басында керемет әдемі еді мінезі де көркем мінез дейсіздер ғой сол сияқты еді бірақ араға ай салмай жатып өзгерді үйіміздегі татулық та бәрі де кетті дейді Ә, не істеймін дейді және де екінші бір сұрақ келіп үлгерген екен. жеңгелер қатал болмаса ғой деген бір арман бар екен <laughs> кішкентай қайынсіңлер иә, кішкентай қайынсіңлер ғой деймін ал не дейміз енді негізі бақытты әйел э, бақытты отбасы деген рас нәрсе өйткені әйел бақытты болса шынымен жан жағындағылардың бәрі сол отбасы мүшелерінің барлығы бақытты күлімсіреп жүреді енді жаңағыдай ситуацияда мен ойымша ол өзінің мүмкін ер азаматының қарым қатынасы өзгерген болуы мүмкін өйткені егер оның ер азамат жаңағыдай көңілін түсіретін нәрселер айтып жүрген болса немесе істеп жүрген болса ол әйел әрине ол жаңағы қаншалықты банально естілсе де бірақ әйел адам гүл деген ол рас нәрсе оған қандай күтім жасайсың шынымен солай немесе ары қарай жайқалады немесе солып қалады дегендей сол үшін мүмкін жаңағыдай ситуацияда өзінің ер азаматы дұрыс қарым қатынас жасамай жүрген болуы мүмкін мүмкін сол өзінің ә, жолдасымен ә, байланысты дұрыстау керек шығар сол кезде ол әйел қайтадан өзінің бұрынғы қалпына түсіп күлімсіреп ә, басқа отбасы мүшелері де бұрынғыдай бақытты қуанып жүретін болар жақсы бәрекелді ал енді мына ә, жеңгесі мен арасында енді қайынсіңлісіде жат жыртық болатын ақиқат Үм. жеңгесінің тәлім тәрбиесін жылылығын алып үлгерсе ол бір ғажап ғанибет дүние иә ал енді ә, енді жас кезінде көзсіз көбелек қой барлығы кейде әлгі уақытша сезімнің махаббатқа деген сияқты сондай бір ә, сезімдерге алданып жататын болады ә, түгемесін, өмірі ойран болмасын деген сияқты мына болашақ жар таңдауда жеңгесі қаншалықты рөл атқару керек қалай таңдайды қыздың мысалы жүрегінің қалауы бөлек болып бірақ жеңгесінің көзі көрген болып көкірек көзі ашық болса ол ә, э, жаңа болашақ күйеу баласының өте дұрыс емес ә, жаңағы жеңіл жүрісте өмірді арзан ойлайтын сондай екен танып біліп жатса ә, қалай райынан қайтара ма жоқ қалай болады осы жағдайда негізі әдеби шығармалардан және тарихымыздан білетініміз ол ә, жеңгелер қашанда қайын сіңлісінің жаңағы жар таңдауына жалпы жүріп тұруына қатты әсер еткен ақылдасқан көп ә, және тарихтың жаңағы дәлелдеп тұрғаны ол көп жерде әртүрлі жеңгелер бар дұрыс жолға сілтейтіні де бар өзінің пайдасын ойлап басқа жағында жаңағы мүмкін қайын сіңілісіне дұрыс емес ақыл айтатындар да болған сол үшін әрине мен ойымша жар таңдауда ә, жеңгесі үлкен рөл атқаруы мүмкін ә, бірақ ә, менің бір өмірде бір ұстаным бар ә, барлығы бірдей болуға міндетті емес мысалға менің отбасылық өмірде жалпы өзімді дамытуымда басқа мәселелерде өзімнің принциптарым мен ұстанымдарым болуы мүмкін да бірақ менің қайын сіңілім дәл мендей болу немесе мен дәл қайын сіңлім сияқты ойлауым сондай болуы міндетті емес қой әркімнің өзінің таңдаған жолы өзінің бағыты бар өзінің ұстанымы бар және ол соны дұрыс деп санайды сол үшін менің ойымша бұл жерде ә, бір андай ә, сондай бір қатты нәзік бір нені жоғалтып алмау керек сияқты яғни қатты кетпеу де керек бірақ егер ақыл керек болып жатып жаңа нұсқау керек болып жатса өзінікін айтып айту керек сияқты яғни әрине ол жерде шын жанашырлық тұрғысынан айтылса ал бірақ э, қатты кетпеу де керек сияқты өйткені жеңгесі мен қайын сіңілі бірдей болуы және бірдей өмір сүруі тұп тура бірдей форматта өмір сүру мүмкін емес және олай болу міндетті де емес ондай э, э, жақсы емес хабарды естуден қалай бетін әрі қылсын бірақ дей тұрғанмен де ә, <clears throat> ұзатып салған кеше ұзатып салған қайын сіңлісі ә, сыйыса алмай кері қайтып келетін ажырасам деп отырып алатын жағдайлар болады осындайда жеңгелердің атқаратын рөлі қандай не істеу керек мысалы сіздер э, үлгілі ә, э, жеңгешелерсіздер иә бірақ бәрі бірдей ондай емес қазір э, екі даудың ортасында басы шақшадай басы шарадай болып отырғанда жеңгелер болуы көрермендер ортасында ә, мүмкін иә не деп айтасыздар енді қазір біздің қоғамымызда өте ауқымды тақырыптардың бірі ғой қазір қыздарымыз қайтып келуі былай айтқанда жаң... мысалы сіздер құлағына құйып жүресіздер артыңа қарама дейсіздер барған жерде тастай батып содай содайсың дейсіздер ә, кері келіп әулетіміздің ағаңның абыройын төкпе дейсіздер оны құлаққа құйып жатқан қайын сіңлі жоқ бір күн ә, күйеуі жаңағы дікіңдеп қаншысын бір көтерсе қабағын бір шытса соған шыдай алмай сынып кететіндер болады не дейсіздер өздеріңіз жақсы шыдайсыздар ма жалпы ондайға <laughs> аллаға <laughs> сонда сондай э, жібектей жұп жұмсақ майда ма не енді кез келген отбасы болғаннан кейін түсінбеушілік болады э, саяқ сарламай тұрмайды дейді иә. ол әрине ол отбасының мүшелеріне де әсер етеді әсер етпей қоймайды сезіледі көрінеді сезіледі көрінеді бәрі бұл жерде ә... отағасымен арадағы салқындық мынау сіздің артыңыздан сізді қатты сүйіп еркелетіп келе жатқан қайын сіңлілеріңізбен араңыздағы қарым қатынас сызат түсіре ма жалпы мысалға енді бұл жерде де байланысты мынау біздің тәрбие деп жатырмыз ғой ондай отбасылар да бар мысалы мен өз отбасымда менің менің қайынсіңдерім еш уақытта араласпайды ондайға олар көріп тұрса да просто үндемейді үндемейді менің қайынсіңдерім еш уақытта келіп барып менің осы енді отбасы болғаннан кейін бәрімізде болады ғой ыдыс аяқ сатыламайды бірақ келіп араласқан емес неге болса мен сөзім сөйлеп неге жолдасым сөзім сөйлеп сабырлық сақтайды енді ерлі зайыптың арасында есі кеткен түседі дейді ғой екі жас өзі шешіп алу керек барлық нәрсені ақылыңды айту керексің бірақ жастардың өзі шешкен дұрыс сен бүгін бір ақыл айтасың ол ертең екеуі жарасып кетсе сен ұятқа қаласың сондықтан екі жастың арасы өздері шешілу керек деп ойлаймын әрине ақыл бар анау опыт бар дейді ғой қазақта опыт бар жеңгелердің ақылын тыңдаған әрине дұрыс бірақ негізі екі жастың өзі шешу керек деп ойлаймын өйткені оның арасында не болғанын ә, сіз де мен де білмеймін вот біз қыздың сөзін сөйлейміз да қыз енді маған олай жасады маған солай айтты деп біз бірақ ар жағын білмейміз ал ұрыс бір жақтан болмайды ол екі жақтан шығатын иә. дүние сондықтан екі жастың өзіне қосылдыңдар ма бізді бұрын солай айтушы еді ата бабам болды өздерің ары қарай қайтып келмеңдер деп өз иә, бізді солай тәрбиеледі ғой айналайын деп иә қайтып келмеңдер болды өзің таңдадың өзің кеттің деп сондай нұсқаны ұстану керек деп ойлаймын жақсы хош делік ал егер мінезі өте нашар қайын сіңлі болса ондай қайын сіңлілермен қандай қарым қатынас жасамақ керек енді мен өз басымда ондай болмапты енді сіздердің ғана бастарыңызда айтып отырғанымыз жоқ сіздерді көпке үлгі болсын деп шақырып отырмыз ақыл кеңестеріңізді айтсаңыздар ондай орында болмай ақ қойыңыздар бірақ дәл сондай орында жүрген өздеріңіз сияқты жеңгелігін атқарып жүрген қаншама қазақтың қыз келіншектері бар ә, айтып отырмыз ғой жаңа өте қиын жағдайда қалып жататын жағдайлар болады күйеуге шығып кетуіне тезірек әрекет ету керек қой күйеуге шығып кетуіне ме қайын сіңілің шын <laughs> бізді э, негізі айтамыз ғой біздің дініміз ә, мінсіз біз мінсіз емеспіз сол сияқты бізді ислам қашан да көркем мінез дегенді ең бірінші орынға қояды да қашан да өмірімде көзім нақты көзім жеткен нәрсе кез келген жағдайда ол да болсын басқа қоғамда болсын көркем мінез қашан құтқарады кез келген ситуациядан шығарады көркем мінез ал көркем мінезді ұдайы ұстай алмайтындай жағдайлар болып жатады болады иә. өте қатты ашуға булығып тұншығып неге былай емес неге түсінбейді деген сияқты жағдайлар болып жатады сондай сәтте не істемек керек енді күйеуінің әділдігі маңызды сияқты бұл мәселеде өйткені егер өзінің жан жолдасы әділеттілік танытып жаңа өзі барлығын түсініп ә, сөйтіп жатса әрине ол жаңағыдай ә, э, кикілжіңге арадағы үлкен бір жанжалға жол бермейтін сияқты бірақ көбінесе енді ер адамдар араласпайды ғой әйел, адамдардың арасындағы нәрсеге әрине қиын егер өзі бір, бір шаңырақ астында тұрып оған қоса мінезі өте ауыр қайын сіңілі болса ә, тек алла жеңілдігін берсін деймін ондай отбасыларға өйткені оның шешімі әрине тек ұм, шыдап беру шығар және қандай да бір ситуацияларда жаңағыдай көркем мінез танытып ә, көмектесуге тырысу оның э, қандай проблемалары бар сол тұсынан э, жолын табуға тырысу мысалы әркімнің проблемасы өзінің бас ауыртатын нәрселері бар ғой мысалға өзінің бір комплекстері бар адамдардың сол комплекс жағынан жаңағы соны жеңуге көмектесіп жалпы қандай жерінде оның қай жері ауырады дегендей сол жағынан э, табуға болатын сияқты жол көңілін табу керек иә. сияқты көңілін табу иә, қыз қой енді ол Керде жағдайлар болып жатады қайнысыңыз нашар емес керісінше ағасынан да жақын ағасынан да аса қамқорлық танытатын адалдығын сақтайтын ешқашан сатпайтын сырына адалдық танытатын сондайда анасынан анасындай көретін қайынсіңлілер болады yeah. Иә. оларға не айтасыздар керемет ондай қайынсіңлісі иә керемет ғой әйбәт иә <laughs> деп жақсы енді айттық қой жаңа жеңгесі айтқан ескертпелерді дұрыс қабылдамай өзінше бір ой пікір тоқып алып соның желісіменен романдар жазып кететін кейде сіңлілер болады ол маған бәсе сол кезде қабақ танытқан кезде сол екен ғой бұл деген сияқты сондай өзімен өзі жаңағы ә, мәміле жас, не жасап қоятын адамдар болады кейде сіңлілер болады бұндай жағдайда не істемек керек Негізу... сен түсіндіре алмайсың оған yeah. Иә. бұл былай емес былай болған еді жаңағы ә, сырғалым сен мені дұрыс түсінбедің дегенге мына айтқан сөзге түсінбейтін адамдар болады онда қалай болады жалпы ол әйел адамның табиғатына сай нәрсе сияқты біз көп көп болады ғой ондай жағдайлар өзің бір нәрсе ойлап таба аласың да сосын соған сай жаңа детальдарын құрастырып өзің толықтай соның картинасын шығаратын кездер жиі болатын сияқты ол өзің күйеуіңмен қарым қатынаста да құрбыларыңмен қарым қатынаста да меніңше ол әйелдің табиғатына сай нәрсе бірақ көп жағдайда негізі ашық сөйлесу мәселенің мән жайын жаңағыдай ә, алысқа кетпей тұрып тереңге кетпей тұрып шешіп алу негізі көмектеседі біз көбінесе жаңағыдай бір ә, бір жағдай болуы мүмкін кикілжің болуы мүмкін сосын екі жақ үндемей бұлданып жаңағыдай ә, жүріп ары қарай әркім өз өзімен бір нәрсе бір басқа бір оқиға ойлап табуы мүмкін да өзінше бәрекелді ал егер ашық сөйлескен жағдайда ондай болмауы мүмкін <laughs> бәрекелді тамаша бізде тікелей эфирдеміз ә, телефон қоңырауы бар екен қайырлы күн сәлеметсіз ба сіз тікелей эфирдесіз алло саламатсыз ба Мен есімім жаннат болады өте қуаныштымыз осының екінші рет хабарластым қарағанды облысынан жақсы бәрекелді айта қойыңыз мен қайыршылық емес мен үш қайнап бар о екенсіз. <laughs> сол кісілермен арамыз өте шындық айта келгенде нашар кейде мен ренжітіп аламын кейде олар мені ренжітеді жақында мамам енем қайтыс болды ғой соның қырқын берді қара шаңыраққа істеген жоқ түгел продуктының бәрін көрші қайынапам бар ең кіші қайынапам сол кісінің үйіне апарып сол кісінің үйіне жасады соны енді мен тікелей айттым неге осы үйден мамамның сүйегі шықты осы үйден бәрі болды неге осы үйге жасамадыңыздар десек шаруаң болмасын алдыңды жап көп нәрсе көп сөздерді айтады одан кейін ыыы э, шындықты айтсам жаңағындай аузымды жауып тастайды аха сондай ал егер де ішіңде ішімде тұрады да жаңағындай и сол сол ішінде мысалы кейде күйеуіммен ренжісіп қалатын кездерім болады ыыы э, жаңағындай енді түсіне алмай тұрмын негізі осы жақында ғана болды қатты әлі күнге дейін сол ренішім менің басылмай жүр шынты айтып ауыздарына ауыздарымнан айтады жаңағыдай сен байбалсың деп жаңағыдай кешіріңіз енді жаман боқтап жатсам сөйтіп боқтап та жіберген кездері болды жаңағыдай шындықты айтса аузыңды жап анаусың мынаусың деп енді келіп столдың басына келіп дұрыстап сөйлескім келіп менен не не қалайсыздар неге өйтіп сөйлейсіздер деп айтқым келеді но бірақ тыңдамайды менің сөзімді олар қабыл алмай ма әлде мені менсінбей ме мен соны қатты нетіп жүрмін әлі күнге дейін ренжіп күйеуімнен де кеше де ренжіп нетіп қалдым жаным сол жүрегіңіз сондай жұмсақ екен қатты толқып тұрсыз алладан ә, дұға қылыңыз сабыр етіңіз бәрі жақсы болады сіздің тап таза жүрегіңіз көрініп тұр енді шамалы ғана сынақ деп қабылдай қойыңыз жақсы ма анам жаңа енем қайтыс болған күнінде жаңағы мысалға негізі өліп мәйіт шықпай жатып үйді сыпырып жинамайды мен мысалға мен әке шешем сөйтіп тәрбиелеген да мен соны қайнатам сыпырып жатыр мен айттым мәйіт шықпай жатып сыпырмаңыз болмайды обал болады мамаға обал болады деп сен аузыңды жап сен сыпырғың келмейді сен жалқаусың сен жаңағыдай салғақсың сондай біраз нелерді айтады сол енді ара қатынасымды қалай өзгертсем болады күйеуімді қалай қайтарып алсам болады алтыным сол ниетіңізден айналдық аппақ екен жүрегіңіздің барлығы біз бәрін жақсы түсіндік өйткені мына тікелей эфир болса да экран арқылы сіздегі шын аппақ адал ниетіңіз бізге сезіліп тұр егер осы эфирді дәл қазір сіздің қайнапаларыңыз көріп отырған болса нұр үстіне нұр болар еді өйткені ә, отбасын қайтарғысы келеді ер азаматының сый құрметін қайтарғысы келеді екен не істейміз көмектесейікші мына біздің ә, замандасымызға сапарласымызға ақыреттік досымыз <laughs> жаннұр иә аты жанна ғой дейді жанна жаннаға шынымды айтсам қазір сабыр үйге барғасын дұғама қосқым келіп тұр өйткені шынымен өте қиын жағдай бірақ ә, мүмкін шынымен өзіңіз айтқандай сынағы осы жерден болып тұрған шығар осының артында өзі үшін бір хайырлы бір керемет нәрсе күтіп тұрған шығар шын мәнінде оны алла ғана біледі бірақ ана иә. бір сөзі қатты ұнады оған анандай ауыр сөздер айтса да мен қарым қатынасымызды иә, жақсартқым иә, келеді деген үнінен ақ сезіліп тұр сол ниетіне сай берсін деп тілейміз енді дұғамызға қосамыз бұйырса сіз не дейсіз сабырлық тілеймін енді әр адам санасына берсін дейміз ғой бұл жерде енді кішкене ғана қазіргі сәтті айтып тұр бірақ бұның ар жағында біраз сыйластықтарын жоғалтып алған болып тұр ғой осыға дейін апалар жаңағы өмірден озбай тұрып сыйластықтар қарым қатынастары суып кеткен болып тұр ғой сол сыйластықтың болмағандықтан осындай ә, жағдайлар туындап отыр ол отбасыда бұл кісінің жүрегі иманға толы сияқты да меніңше жаңа айтып жатырмыз ғой ә, алтыным сол сыйлық жаңағы арадағы қарым қатынасты жақсартады деп аз болсын көп болсын шын жүрегіңізбен жақсылап бәлки болса дәмді тамағыңызды әзірлеп дастархан жайып менен қателік кетті деп өзіңіз кішірей салып көріңізші содан кейін бір сыйлығыңызды әзірлеп көріңіз алла разылығы үшін деңіз жандарыңызда періште жүретін ақиқат қой оның да жүрегін жібітіп қоюы екі бәлки мүмкін осы бір әдісті көріңіз ол болмаса бәрібір де алла разылығы үшін отбасылық қарым қатынасты нығайту мақсатында тек татулықта жүруді алдыңызға мақсат қойыңыз менің енді өзім күнсұлу ретінде айтып отырғаным нем ә, ағасы мен қарындасы ренжіскен жағдайда жеңгенің рөлі қаншалықты маңызды үлкен маңызы бар деп иә. ойлаймын өйткені екі бауыр ғой енді ол оның арасы суып кетпеу керек сондықтан қайынсіңнің кейбір жасыратын тұстары болса ағасына жеткізбей ол жақтан жасыру керек деп ойлаймын бауырдың арасы сумау керек менің айтарым осы әр отбасыда сосын әртүрлі ғой жаңағы қарындасы мен ағасының қарым қатынасы мысалы мен өз ағаммен басқаша да ал менің ә, жолдасыммен өзінің қарындасымен қарым қатынасы басқаша олар өте жақын үйде өздері екеуі ақ мен басында э, жаңағы э, тұрмыс құрғаннан кейін маған кішкене бір қиын болған сол нәрсе өйткені мен үшін жаңағыдай болды мен оның әйелімін жаңағыдай ең жақын адам мен болу керек деген бір максимализм мен сондай бір ой болған а бірақ иә, <laughs> иә ал шын мәнінде сосын тек жаңағы оған қоса андай менде бірден андай жүктілік кезеңі басталып жаңағы бір өзім басқаша өзімді өзім танымайтын бір кездер болып кетті иә э, сол үшін сондай гормондар иә сондай бір қызық өзім үшін қазір соны артқа айналдырып қарасам өзім үшін бір таңғалатын э, жағдайлар болды мен айтпаған нәрселер сияқты болды да э, сондай кезде шынымен де жеңгенің маңыз өте маңызы не, рөлі маңызды сияқты өйткені ол жаңағыдай олардың арасындағы бұрыннан қалыптасқан сондай бір ерекше ешкімде қайталанбайтын бір байланыс бар да соны үзіп алмай соны керісінше э, жаңағы бұзудың орнына керісінше соны жақсартып өзің тіпті өзіңнің пайдаңа да жасауға болады да өйткені ә, бәрібір жаңа қарындасымен әел әйел адам ретінде тіл табысуға болады ал өзіңнің енді жан жарыңмен басқаша табысуға болады да бізде телеграм жүйесіне бір сұрақ келген екен елдің бәрі сіздер сияқты әдемі сабырлы жеңге болса қанекей мен де солай болғым келет қолымнан келмей жатыр Қайын сіңілім ештеңе істемейді көп ұйықтай береді дейді енеммен бірге қосылып бұйыра сөйлейді құрмет көрсетпейді дейді кеуіп тіксініп жүрет не істейім қанша шыдауым керек шаршадым жылай да алмаймын дейді Жамбылды. А, <laughs> не дейміз енді бұл жерде айтып ә, жаңағыдай ененің де көп қой мен ойлаймын кез келген ене ә, келін келгеннен кейін жеңге келгеннен кейін қайсыңе түсіндіру керек ол жеңге оған сен ә, сый құрметің көбірек болу керек бұл жаңадан осы отбасына келіп жатыр сенің көмегін көбірек тию керек деп бұл жерде ененің де рөлі көп болу керек деп жеңге мен ә, арасы жақсару үшін ене де үлесін қосу керек деп ойлаймын мен сол кісінің де тәрбиесіне көп нәрсе байланысты ол қызын қалай тәрбиеледі соған да байланысты ол рас сіз шынымен ә, анасы айтып анасы нұсқап отыру керек сияқты бұл жағдайда жол көрсетіп иә, отыру керек ананың даналығы жеңгеге көмектес денеңе жаңа жинаса баласын қарай сал деген нәрселерді ә, ене айтып отыру керек сияқты ә, жалпы жеңгелер менен қайынсіңлілер арасындағы сыйластық құрмет деген ол ешқашан таусылмайтын тақырып жалпы эфиріміздің аяқталуына да санаулы минуттар қалған сияқты мұсылмандық жолда және біз қазақ екенімізді ұмытпауымыз керек ата жолы бар ата дәстүр бар осының бәрін екі э, жаңағы бірге ұстанып тізгінді бірдей ұстап татулықпенен отбасында жеңге деген кәдімгі жаңа айттық қой сізде анамыз дүниеден озғаннан кейін жеңгемізді анам ретінде құрметтейтін болды деп анамның орнында иә. қалған деп дәл осындай жағдайға жету үшін не істемек керек ақыл кеңестеріңізбен тағы да бір мәрте бөлісіп қойсаңыздар негізі қай жағдайда болмасын сөйлеу айту өте оңай ғой біз енді қазір айтып отырмыз аллаға шүкір жақсы отбасыларға келін болып түсіп отырмыз сол үшін бізге мүмкін жаңа сырттай ә, бақыла сырттай айту оңайырақ шығар дегенмен жаңағыдай ә, дінімізде айтылған көркем мінезді ұстанып ә, э, салт дәстүрімізде айтылған жаңағыдай үлкенге деген жолы үлкенге және жасы үлкенге деген құрметті ұстанып ә, э, және ең бір маңызды айтқым келетін нәрсе ә, әйел адамдар ә, тек жаңағыдай тұрмыстық үйді жинау ә, ыдыс жуу дегенмен шектелмей кішкене ой өрісін дамытып білімін арттырып қашанда ол білім деген керемет бір ғылыми нәрсе емес салт дәстүр тұрғысынан болсын психология тұрғысынан болсын қашанда өзін дамытып бір орында тұрмай дамылдамай жүрсе менің ойымша адам ой өрісі кеңген сайын ашық болған сайын ол жаңағыдай ә, майда шүйде нәрселерге кикілжіңдерге басын ауырта бермейді сол үшін адам өзі барынша өзін дамытып кеңірек болуға тырысса ә, кез келген жаңа бағытта қарым қатынасты жақсы ұстануға болады өзіңіз енді қазіргі мына қоғамымыздағы үлкен тақырып болғаннан кейін эфирге шақырып осы тақырыпты қозғап отыр деп ойлаймын қазір енді жастарымыздың тәрбиесі біреу батысқа қарап тәрбиеленіп жатыр біреу шығысқа қарап тәрбиеленіп жатыр ғой ә, сол біздің мынау бала кезіміздегі аналарымыздың миымызға құйып тәрбиелейтін тәрбиенің аздығынан деп ойлаймын осындай қиындатқан ертең қыз кетеді қыздың өзінің жөні бар келіннің өзінің жолы бар дегендей бәрін соны тәлім тәрбиеге көбірек көңіл бөлу керек сияқтымыз баланы бесіктен тәрбиелеу керек деп қыз ертең қонақ қызды оң жаққа отырып қызды жоғары қарай сыйлап егер соны қыздарымызға сол бағытты дұрыс тәрбиелесек мынау қазіргі қоғамымызда осындай үлкен проблема болып жатыр ғой былай айтқанда сол неміз азаяр бәрекелді ол үшін тәлім тәрбиеге үзбей үлесін қосып жатқан тәлім тв арнасын көріңіздер <laughs> бәрекелді ағайынның ар намысысың шаңырақтың қорғанышысың аллаға сансыз шүкір еттім дәл өзіңдей жеңгемнің болғаны үшін дейтін қайын сіңлілердің жылы лебіздері көбірек көбірек естіліп жатса дейміз қазақ даласында жақсылық болсын қуаныш болсын шаңырақта шаттық болсын сәбидің өлдеген тәтті үні болсын аманшылық болсын келесі эфирде жүздескенше бар болайық аман болайық